Um, croeso y prosiect digidol cynnig gofal plant Cymru. A heno, ni'n mynd i edrych ar sut i gyfrestru eich lleoliad ac ymuno â lleoliad sy'n yn barod. A fel mae Srita gweud, fe enw yw Mena Ward. So, gyda gyd, nodau ac amcanion. Ein nod yw dangos i chi sut i fewn gofnodi'r system ddigidol, cofrestru eich lleoliad ac awdurdodi aelodau eraill o staff i ymuno â lleoliad. Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i'r daith gam wrth gam er mwyn i chi ddod yn gyfarwydd a'r ymgylchedd a deall y broses. So, i cynnwys, rwy'n mynd i sôn am creu cyfrif Porth y Llywodraeth, hefyd mewn gofnodi i Borth y Llywodraeth, Rwy'n mynd i dangos i chi y proses i gofrestru ac actifadu eich lleoliad. Hefyd, ar ôl ni y proses i ymuno â rheoliad sy'n bodoli'n barod. Byddai'n darparu wyniad yma cam wrth gam. Ar y diwedd, byddai edrych ar cymorth a chefnogaeth. So, i gyntaf, creu cyfrif porth y Llywodraeth. Er mwyn cofrestru rheoliad, bydd angen cyfrif Porth y Llywo- Llywodraeth arnoch. So efallai bod i chi yn barod, so bydd hwnna'n ffain, gallwch chi defnyddio eich ID a chyfrinair. Um, os na, gallwch creu cyfrif newydd, neu gallwch chi creu newydd ty beth ar gyfer y cynnig gofal plant Cymru. Ond mae dim eisiau chi hasti i wneud hyn heno na wythnos hyn, achos bydd arno eisiau arnoch chi link ar gyfer ymuno a cynnig gofal Plant Cymru. A fydd eich awdurdod lleol yn anfon y link yna i chi. So siwr fod tuag at wythnos nesaf, so pidwch becso o am bwyty creu cyfrif porth y Llywodraeth. So, um, fydda fi yn agrymu chi aros tan chi wedi cael y link to beth, a, a wedyn newch popeth wedyn ar yr un pryd. Uh, mae fydd gwybodaeth y tegol ar gael, ar gael hefyd i chi dilyn. Pan fyddech chi wedi creu'r cyfrif, byddwch chi yn mynd trwy'r link ar gyfer cynnig gofal Plant Cymru, fel o'n i'n sôn, a fyddewch chi i'r sgrin yma adfer cyfrif. So mae hwn am un peth yn dangos i chi eich bod wedi fod yn llwyddiannus i cyrraedd y sgrin yma. A mae hon yn sgrin ddiogelwch orfodol sy'n rhan o'r daith cofrestru'r rheoliad. A dim ond unwaith fydd eisiau chi wneud hwn. So fel allwch chi gweld, mae eisiau chi rhoi eich manylion eich hunan mewn, sy'n personol i chi, eich dyddiad geni, um, eich chyferiad e-bost a rhif cyswllt. So eich e-bost eich hunan hwnna, eich un personol a rhif cyswllt personol. Byddwch chi'n creu gair cofiadwy a awgrym gair cofiadwy. So os fydd eisiau um, unrhyw help, os bydd problem ar eich cyfrif i'r cynnig, allwn ni helpu chi um, adfer y cyfrif. A i dilyn o hwnna fe gewch chi sgrin ar dewisiadau cyffwrthrebu. so mae hwn 'ma i rhoi gwybod ni pa iaith yr offer chi i ni ysgrifennu atoch neu sgwrsio â chi. Wedyn ni, byddwch chi'n dod i mewn-gofnodi i Bordd y Llywodraeth. So felly bydd rhai chi yn gyfarwydd da hwn yn barod. So hwn yw'r sgrin i'w mewn-gofnodi gan y borth y Llywodraeth, so mae tri step fan hyn. Byddech chi'n rhoi eich ID i mewn fan hyn, so bydd hwn hyd at 12 o gymeriadau, a'ch cyfrinau chi wedi creu yn y lle gyntaf, a wedyn clico ar y bwtwn gwyrdd i mewn gofnodi. Fyna. Wedyn, fydd sgrin arall yn dod lan i gofyn amdano'ch cod cyrchu eich access code. So fi wedi, enghraif sydd da fi fan hyn, fi wedi dewis i cael fy cod carchu trwy fy ffôn symudol, ond mae ma sawl modd i dewis cael y cod cyrchu pan ych chi'n creu eich porth llywodraeth. So unwaith mae'r chwech digit da chi am y cod, byddwch chi'n popo hwnna mewn yn y blwch fan hyn. A os byddwch chi'n mynd i gweithio ar y system am yr wythnos gyfan, gallwch chi clicio ar y blwch nesaf felly cofiwch am saith diwrnod. A unwaith eto, byddwch chi'n clicio ar y bwtwn gwyrdd i mynd ymlaen. Okay. So nawr, dwi eisiau dangos i chi y broses i gofrestru a actifadu eich lleoliad. So dyma'r camau fydd eisiau chi cymryd fel darparwr. A fe welwch chi ar y llaw dde Ma'r allwedd. So unrhyw bocsys chi gallu gweld yn glas, mae'n golygu a camau chi sydd eisiau gwneud ar parwr. Mae un cam i gael be mae'r system yn uh, creu rhif yn automatic, fe welwch chi yna nawr. A wedyn mae'r camau ar gael i beth mae'n rhaid i'r awdurdod lleol i wneud hefyd. So dewch edrych ar y proses. Fel o'n i'n sôn, y cam gynta yw mon mewn gyfnodi i Porth y Llywodraeth a dewis opsiwn i gyfrestru'r lleoliad newydd. Wedyn, bydd rhaid i chi dewis os y lleoliad ag y cy yw e, neu Ofsted. Wrth ni'n mynd mlaen, bydd rhaid nodi eich rhif cyfrestru ag y cy neu Ofsted a wedyn ni rhoi eich cyfeiriad i mewn am y lleoliad a manylion cyswllt. Mae tyma bach mwy ar gyfer y, y camau 3 a 4 yna, so fi'n mynd i gliro mwy amdano i'r un pan fi'n mynd â chi trwy cam wrth cam. Nesa, mae eisiau manylion cyfrif banc. So mae hwn yn nodyn i fi atgoffa chi, mae eisiau y person arweiniol neu rheolwr y rheoliad uh, sydd ar wybodaeth ar gyfer y cyfrif manylion cyfrif banc i cyfrestru'r lleoliad. Okay? So chi yw'r un sydd ar wybodaeth yma. A hefyd, jyst i rhoi gwybod i chi, ar ôl i'r cais cael ei gymrydwyo, dim ond yr awdurdod lleol fydd gallu newid y manylion cyfrif banc um, ar eich caniatad chi wrth gwrs. Wedyn ni fe gewch chi'r crynodeb a bydd eisiau chi edrych trwyddo fe, gwirio, gwirio. Os bydd eisiau newid unrhyw wybodaeth, allwch chi mynd mewn yn eitha syml, wneud unrhyw newid, newidiadau sydd chi eisiau. Ond wedyn ni byddwch chi'n edrych lawr y sgrin a byddwch chi'n dod at hyd y telerau ac ymodau a hysbysiadau prefatrwydd. So just matio'r a darllen reini a tigo'r bylchau i rhoi gwybod byddwch chi'n deall popeth fyna. Wedyn ni, byddwch chi'n dim ond eisiau gwasgu'r bwtwn i cyflwyno'r cais. Mae gyntaf 'da chi'n cyflwyno'r cais bydd y system yn dod lan a rhif lleoliad cynnig ofal y plant. A mae hwnna'n eitha bwysig i chi cadw, cadw hwnna'n saff yn ddiogel. So mae'r rhif lleoliad cynnig gofal plant yn wahanol i'r rhif cofrestru ag y cy. So hwnna yw'r rhif arall mae eisiau chi um, cadw'n saff. Wedyn ni, dar camer awdurdod lleol bydd yr awdurdod lleol yn adolygu'ch cais a dilysu'r wybodaeth a wedyn um, cymeradwyo eich cofrestriad. Mor gyntaf y byddwn nhw'n wneud yna, bydd y pen actifadu yn cael ei anfon mas i chi trwy'r post. Uh, so bydd hwnna'n mynd trwy gov.notify ar first class post, dim trwy'r e-bost. Mae un cam arall mae eisiau chi wneud fel y darparwr, so fan hyn. Unwaith chi'n cael gafel o'r llythyrna da'r pin actifadu, byddwch chi'n mynd nôl mewn i'r system a bydd y person sydd yn cyfrestru'r rheoliad yn actifadu hefyd. So fi'n credu bydd y sgrin yna yn help mawr i chi i atgoffa chi pa cam chi arno ar y pryd. So bydda i'n dangos hwnna ar y diwedd hefyd. <coughs> OK, dech mlaen cam wrth gam i gweld y sgrins nawr. So chi wedi mewn gyfnodi da porth y Llywodraeth a nawr chi'n cyrraedd y cam gynta o'r cynnig gofal plant. A fyddwch chi'n dewis yr opsiwn gynta yna, fy i cyfrestru lleoliad newydd ar gyfer cynnig gofal plant Cymru a clico'r botwm coch i parhau. Am yr ail cam, byddwch chi'n rhoi gwybod os ydy'r lleoliad yn un o dan ag y cy, neu Ofsted. Fi'n mynd i canolbwyntio ar ag y cy i ddechrau, so os fy'n gwasgu parai, fe gewch chi'r sgrin yma i dod lan i gofyn am eich rhif cofrestru ag y cy, a hefyd rhif syn ag y cy. Jyst i sôn fan hyn nawr, um, be, fyddwch chi gallu ffindio ar y rhif yma, wrth gwrs, mi'n siŵr chi'n gwybod hyn, um, ar-lein, uh, neu fydd fe, fe fydd ar unrhyw ohebiaeth chi wedi cael. Ond um, os byddwch chi'n mynd, a, os byddwch chi'n logo mewn ar-lein ar ag y AGC a gweld eich rhif cyfrestriad, Uh, fe allwch chi copio a glido fe mewn yn y, yn y bocsys yma. So allwch chi wneud yna am y rhif cyfrestru ag y cy a hefyd af, am y rhif syn. Mae fe'n gweud fan hyn ble i ddod o hyd i'ch rhif syn. So mae testyn um, cymorth i gael trwy'r system gyfan um, i jyst rhoi bach o help i chi. So os yn clicio ar hwnna, bydd e'n just enghraifft o o'r testyn cymorth. So fan fi'n gweud, uh, bydd e'n rhoi gwybod i chi ble i ffeindio'r rhif syn sydd yn unigrwy, um, a fe welwch chi'r rhif, i'n darllen efo'n un, a fe welwch chi'r rhif pan fyddwch yn mewn gofnodi i ag y cyr ar-lein. Beth mae eisiau egluro i chi hefyd, a mae fe ar y sgrin, yw'r ffaith fydd eisiau chi teipo mewn syn dash rhoi'r dash 'na mewn a cael hwnna i ddilyn 'da'r rhif 'i hunan. Felly, Fedrai'm gosod i chi nawr. Wedyn ni, bydd eisiau rhoi'r cod post sydd wedi gofrestru ar gyfer AGC. Clico ar y bwtwn coch i parhau. So bydd yn edrych tyma bach fel 'na, jyst fel enghraifft i chi. So cofiwch syn dash ar y rhif, ond gallwch chi copio glid o fe mewn. Unrhyw problemau chi'n cael o gwbl, um, yr hwch galwad i'ch awdurdod lleol. Wedyn ni, ar y pedwerydd cam, Ar gyfer ag y cy, fe welwch chi fan hyn ar y sgrin, ar top y sgrin, mae'r cyfeiriad a mae'r postcode wedi cael ei rhoi mewn. So felly, mae hwn yn dangos mae'r wybodaeth wedi cael ei dylysu yn syth wrth erbyn restru ag y cy. So, um, mae dim ond eisiau i ni ar hyn o bryd rhoi'r cyfeiriad e-bost i mewn a rhif cyswllt i mewn. A mae fe yn gweud ar top y sgrin fyna fel y teitl, mae fe yn gweud cyfeiriad y manylion cyswllt eich lleoliad. So hwn yw ar gyfer eich lleoliad tro hyn, dim o blaen, oedd e ar yr account recovery sgrin oedd um, eisiau e bos y cyswllt personol chi. Yma fydd eisiau chi mynd mewn i'r awdurdod lleol a pan byddwch chi'n clicio ar y bocs ar y gwylod yna, bydd y sgrin yn dod lan da'r rhestr o'r awdurdod lleol i chi dewis. Um, nawr fi eisiau just dangos i chi y cam, y just y ddoi cam na ar gyfer Ofsted, achos mae fe tyma bach yn wahanol. Um, da Ofsted, bydd eisiau chi rhoi rhif cyfrestru Ofsted um, i mewn. Fel na. Os byddwch chi um, ddim yn gwybod ble cael gafel o'r rhif na eto gallwch chi cysylltu ar awdurdod lleol. Ond da hwn mae'n bach yn wahanol achos tro hyn bydd eisiau chi dda offsed rhoi mewn eich enw'r lleoliad a'r cod post. Byddwch chi'n rhoi'r cod post i mewn a bydd eisiau chi clico ar y bwtwn glas na i dod o hyd i'r cyfeiriad. Siwr o fod yn gyfarwydd a'r ffordd mae'r system yna yn gweithio. Mae fe'n uh, eitha aml nawr iddyn ni cael gweld cyfeiriad e bos yr rhif gyswllt gwmwys yr un peth ag y cy. Hwnna yw cyfeiriad e bos y cyswllt eich lloliad. A eto ar y diwedd byddwch chi'n pigo lan yr awdurdod lleol gan fod hwn yw Ofsted, fi jyst mynd i sôn fy nyn, bydd yn gweud ar y sgrin, os ydych chi'n lleoliad yn Lloegr, lle rydych chi'n cael yr rhan fwyaf o'ch cyllid fydd eich dewis ar gyfer yr awdurdod lleol. Unwaith to byddwch chi'n clico ar y parai, a wedyn byddwn ni gyd â gilydd nawr am y cama am, ar gyfer y manylion cyfrif banc. Eisiau rhoi enw ar y cyfrif, y cod di doli, y sort cod, mae dim eisiau cael y dashes, jyst y rhif 6 digit o hyd. Y rhif cyfrif rhwng 6 a 8 digit, heb law wrth gwrs mae da chi rhif cyfresol y gymdeithas adeiladu a allwch chi ffeindio hwnna ar y pas lyfr. So hwnna yw manylion cyfrif banc ar gyfer eich lleoliad wrth gwrs. Wedyn ni, byddai'n clicio ar y bwtwn goch i parhau a byddwch chi'n cyrraedd at y sgrin i checo i gwiro popeth a fe welwch chi bydd eich manylion personol chi achos oedd rhaid i ni mewn mewn tro hyn trwy um, y porth y llywodraeth. So mae'r manylion na ar o'r um, recovery screen. Wedyn wrth i chi, byddwch chi'n just yn sgrolio lawr, wedyn bydd y manylion eich lleoliad, y manylion y cyfrif banc na hefyd. Os bydd unrhyw camgymeriadau i gael, just mater o clico ar y links glas na i newid fydd e, a bydd e'n jwmpach tynnu chi nôl i'r man iawn, wneud eich newidiadau, a byddwch chi'n dod nôl fan hyn. Wedyn wrth i fi o'r awr, tyma bach 'to byddwch chi'n dod i'r tylere a'r ac amodau a hysbysiadau preifatrwydd so mater o mynd trwy pob un o'n nhw a ble chi'n gweld y testyn yn glas wrth gwrs chi'n siŵr fod yn deall mae ddysiau clicor arnyn nhw fel links, a chi'n gallu darllen y tylere ac amodau ac yn ymlaen. Chi'n tigo popeth fel chi'n unwaith chi'n deall popeth hwnna. Uh, mae bwtwn i gael er mwyn i chi argraffu'r dudalen hon, bydd hwnna yn cynnwys uh, manylion eich banc a lleoliad fel welwch chi. Ond jyst nodyn fan hyn i rhoi gwybod os chi wedi myso, os chi wedi sgipo un o'r bocsys bach na, um, yn y system, trwy'r system i gyd, os mae unrhyw beth ddim, mae, nhw, mae e ddim yn hapus da, byddwch chi'n cael y neges gwall hyn yn ymddangos mewn coch. A bydd caniatad i chi rhoi cynnig arall arni a wedyn cario ymlaen. Ond am nawr, fi'n hapus, mae popeth i'n iawn, wedi tigogi o'r bylchau a fi'n mynd i clico'r bwtyn coch unwaith to i cyflwyno. Unwaith fi'n cyflwyno fo, cyflwyno, cyflwyno, fel o'n i'n sôn ar y proses, um, mae'r cais yn creu'r rhif hyn yn automatic, mae'r system yn neud e. So hwn yw'r rhif lleoliad cynnig gofal plant, mae fe ar y sgrin gwyrdd, a bydd eisiau chi cadw nodyn o'r rhif na, mae hwnna'n bwysig. Yy ma' nodyn fy nyn, fi credu, wedi dangos hwn hefyd ar um, testyn cymor. beth yw rhif lleoliad, so jyst i atgoffa chi, gallwch chi cael pip ar eina os chi eisiau cael bach mwy o help. Wedyn ni, yr unig opsiwn sydd ei gael yw mynd yn ôl i'n dangosfwrdd. So byddai'n clicio yn ôl ar y bwtwn cwch hyn, a fe gewch chi'r hysbysiad i gweud mae eich cyfrestriad ar gyfer y set yn cael ei brosesu 'da'r awdurdod lleol a bydd eich rhif rheoliad cynnig fel plant na hefyd. Mae'r doi link i gael yma, cyfrestru lleoliad newydd, ymuno lleoliad. Mae hwnna dal i gael yna, ond mae dim y cwbl lot chi ar hyn o bryd. So mae eisiau ni cael yr awdurdod lleol um, i glasur popeth. So fi'n mynd i dangos y sgrin nesaf. Mae hwn yn goch jyst i egluro uh, camera yr awdurdod lleol yw hwn. So fydd y cyfrestriad, eich cyfrestriad yn cael ei adolygu gan yr awdurdod lleol a'i dilysu. Bydden nhw, mae wedi cael ei wneud ar-lein ar gyfer ag y cy. Falle fydd eisiau'r awdurdod lleol dilysu eich wybodaeth all-lein hefyd uh, yn enwedig i Ofsted. A wedyn byddwn nhw'n uh, e, dewis yr opsiwn y statws i gymrydwyo eich cais, a bydd y pin actifadu yn cael ei anfon, fel fi'n sôn, trwy'r post. Wedyn yn wyn fan hyn, eich job chi, eich cam chi yw e fel darparwr, darparwr arweiniol sydd wedi cofrestru'r lleoliad i actifadu'r lleoliad. So ar y sgrin nesaf fe gewch chi hysbysiad eto i gweud eich bod eich cofrestriad wedi cael ei gymrydwyo a chi a nawr chi'n e- chi aros i cael ei actifadu. Fe welwch chi fan hyn, mae link glas ar gael ble byddwch chi'n clico hwn i nodi eich pin actifadu. So fe gewch chi llythyr, so chi'n disgwyl cael y llythyr bydd yn dod ar first first class post. Um, so hwn yw enghraifft o llythyr. Fi wedi uh, cuddio'r enwau, ond hwn yw enghraifft o ac, hyn actifadu fi eisiau, chi rhoi mewn i'r system. So, jyst i fi egluro hwnna, byddwch chi'n cael yr hysbysiad, byddwch chi'n clico ar y link nodwch eich pen actifadu, bydd y llythyr dach chi, gyda'r pen a byddwch chi'n cyrraedd ar y sgrin yma ble bydd yn gadarnhau eich lleoliad, eich rhif lleoliad cynnig fel plant a byddwch chi'n rhoi eich pen actifadu i mewn i'r blwch. Nawr byddwch chi'n cadw a pharau a nawr byddwch chi'n dod ar draws eich dangosfwrdd a popeth. So mae wybodaeth amdan o'ch lleoliad, mae'r links fel o blaen, cofrestru a gan, ond tro hyn beth sydd yn bwysig, byddwch chi'n gallu dod hyd, hyd at eich hawliadau a'ch cytundebau da'r rhieni. So dyna fe. Ond, um, fi jyst eisiau dangos beth fydd yn digwydd os fydd yr awdurdod lleol yn wrthod eich cofrestriad. Um, fi'n siŵr bydd e ddim yn digwydd yn aml ond os bydd e felly um, os bydd rhyw camgymeriad ar um, lleoliad Ofsted achos mae hwnna ddim yn cael ei dilysu ar-lein so um, wedyn ni, bydd rhaid i'r awdurdod lleol gwrthod cais neu hefyd os bydd ag y cy yn ein hysbysu ni o unrhyw ddad gofrestru bydd eisiau um, gwrthod y cais. A byddwch chi'n cael yr hysbysiad fel hyn, so bydd y, jyst y bocs coch yn mynd rownd a bydd y neges yn gweud wedi cael ei wrthod. Mae ddal, bydd y, y ddwy link na dal i fod na, cyfrestru lleoliad newydd, so mae hawl dych chi i dal i cyfrestru lleoliad newydd a cario ymlaen trwy'r proses i wedi gweld, a hefyd bydd yr ymuno, yr opsiwn i ymuno dyna, hefyd. Um, am nawr fi eisiau dangos i chi sgrin arall, Felly, byddech chi'n dod ar draws ond os byddech chi um, eisiau cofrestru mwy nag un lleoliad so os mae nifer o leoliadau 'da chi beth allwch chi wneud unwaith chi wedi cyrraedd eich dangosfwrth, hynny yw chi wedi cofrestru eich lleoliad gyntaf. popeth yn iawn 'da hwnna ond nawr Yn lle mynd reit o dechrau unwaith 'to 'da'ch porth y llywodraeth, allwch chi mynd yn syth mewn i'r link yma, dewis cyfrestru Lleoliad Newydd, dilyn y proses yn gwmwys fel Nelan ni, a fe gewch chi sgrin yn edrych mwy fel hyn. A hynny yw, fe allwch chi clico yn y bocs ble mae'r setting, y enw'r lleoliad i gael, a byddwch chi gallu clico ar lleoliad arall, gwasgu'r bwtwm newid lleoliad a byddwch chi'n dod ar draws eich hawliadau a cytundebau am eich lleoliad eraill. So bydd popeth ar yr un sgrin. So dyna, dyna fe. So just i dangos y sgrin na unwaith eto i chi. OK, so A bydd hwnna hwnna yw'r Beibl, rwy'n meddwl. Just uh, cael bach o pause am eiliad achos fi'n gwybod mae Sarita a Amy yn helpu da ateb unrhyw cwestiynau sydd ydych chi. Dwi'n credu bod ni wedi ateb pob cwestiwn hyd yn hyn, Mena? Okay. Hyd yn hyn, ie. Yeah. Fantastic. Oce, okay. so a fi mlaen nawr i'r ail rhan. Yr ail rhan yw sut i rheoli neu ymuno a lleoliad sy'n bodoli'n barod. So, felly byddwch chi'n gofyn pam byddwch chi eisiau gwneud hwn hyn. Um, so falle fydd eisiau cael rhywun arall i helpu chi rheoli y uh, uh, busnes so allan nhw dewis yr opsiwn i rheoli neu ymuno felly allwch chi cael aelod o staff, allwch chi cael partner yn busnes neu rhywun i rheoli'r system ddigidol pan fyddwch chi bant, felly os chi ar wyliau, sy'n cael gwyliau. Um, salwch neu neu jyst ddim ar gael. So byddwn ni yn argymell bod gen eich person arall i helpu edrych ar ôl pethau, yn enwedig fel yr hawliadau neu'r cytundebau i'r rhieni pan pan chi bant. So y camau i wneud hwn yw unwaith eto fe fydd, y gwydwch nawr, os byddai un aelod y staff, fe fydd rhaid i fi creu cyfrif porth y Llywodraeth i ymuno â'ch lleoliad chi. Bydd y sgrin adfer cyfrif yn dod lan fel rheol, rhoi manylion mewn, cyfeiriad e-bost personol fi ar cystwllt ac yn ymlaen. Dim ond unwaith bydd eisiau wneud hwn, ych chi'n cofio? Wedyn bydd eisiau llan o lan y dewisiadau cyfathrebu jyst i rhoi gwybod pa iaith wylltych chi. A nawr byddwn ni'n mynd i mewn gofnod i y porth Llywodraeth. So byddwch chi'n rhoi eich ID mewn a'ch cyfrinair, felly bydd hwnna dach chi'n barod, so bydd hwnna'n gret. A byddwch chi'n clicio mewn i. A wedyn ni, gwmws fel y blaen, bydd eisiau chi nodi'r cwrd cyrchu a fel fi'n gweud fi'n tueddu i gofyn am hwnna trwy ffôn symudol fi, fy ffôn personol a dyn wrth gwrs, personol, a popo hwnna mewn yn y blwch cod cyrchu. A os byddwch chi yn gweithio ar hwn am sbel, chi clicio, cofiwch fi am saith diwrnod. Unwaith to, byddai'n clicio ar y bwtwn gwyrdd i symud mlaen. So nawr fi eisiau dangos i chi y proses i ymuno â lleoliad ac actifadu'r defnyddwyr newydd. So eto mae allwedd ar y cornel ar y gwylod llaw dde. Um, yn glas gole, yn y bocsys glas golau, dyma'r camau mae eisiau defnyddwyr newydd, fel fi, wneud. Um, a wedyn mae un cam mae eisiau defnyddio'r cofrestredig, y person sydd wedi cofrestru y lleoliad, the main man, y person yna, y rhai olwr, cymryd. So diolch weld. Fel o'n i'n sôn, i ymuno mae dal eisiau cael uh, porth y llywodraeth a mewn gyfnodi a dewis yr opsiwn i rheoli neu ymuno. Eglirau hwnna nawr wrth i fi mynd trwy'r camau. Ond fan hyn bydd y defnyddiwr cofrestredig yn ddarparu y manylion yma i chi. Bydd eisiau chi cael y rhif lleoliad y cynnig ofal y plant, y rhif cofrestru ag y cy, y rhif syn, a hwnna ar gyfer ag y cy yn unig, a cod post a'r pin actifadu. So felly allwch chi cael gafel o'r wybodaeth yma cyn i chi hyd yn oed mynd ar y system digidol. A wedyn, unwaith chi'n rhoi gyd o'r wybodaeth yna mewn i'r system, allwch chi checo'r ar cyfriniodau bod popeth yn iawn. Os bydd rhywbeth yn, os bydd camgymeriad, gallwch chi newid e. bydd eisiau chi cydnabyddu'r tylerau ac ymodau a yn ddiwethaf, byddwch chi'n clicio'r bwtwn i cyflwyno. Pan 'ych chi'n neud 'na, bydd y rheolwr neu'r defnyddiwr cofrestredig o'r lleoliad yn actifadu eich cais. So hwn yw job y darparwr. OK, so um, dyna'r proses nawr fi'n mynd i dangos i chi'r camau dar y sgrins. So wedi mewn gyfnodi da porth Llywodraeth a ni'n cyrraedd a dewis yr ail opsiwn fan hyn i rheoli lleoliad sydd eisoes wedi cyfrestru. So chi'n dewis rheoli. Rheoli a ymuno yn yr un peth achos bydd y hawliau a breintiau da'r person sydd mynd i ymuno yr un peth ar darparwr cofrestredig clicwch ar um, bwtwn coch i parhau, a wedyn chi'n popo popeth o'n i wedi sôn am mewn yn y bylchau yma. Rhif rheoliad ag y cyr, bydd hwnna'n dod lan, bydd eisiau chi rhoi rhif cyfrestru, a rhif syn, cofio rhoi syn dash fel o blaen, bod post a pin actifadu yn y bylchau. A wedyn y trydydd cam yw edrych ar y crynodeb, check mae popeth yn iawn. Fel hyn, fe welwch chi ma' wybodaeth personol wedi dod lan achos o rhaid ni mewn gofnodi yn y lle gyntaf. Os i ni sgrôl, sgrôl o lawr, byddwch chi'n gallu gweld y manylion a'r lleoliad a mae jyst uh, gwbl o bocsys fyna, tri bocs fyna ar gyfer y tylerau ac ymodau a hysbysiadau. Unwaith to, fe allwch chi argraffu'r dudalen hon a wedyn clicwch y bwtwn i cyflwyno. A mor gyntaf ydych chi'n neud na, byddwch chi cael y banner gwyrdd yn dangos mae popeth yn gweithio'n iawn a mae eich cais i'r rheoli lleoliad wedi cael ei cofrestru yn barod. So, um, na'r unig opsiwn sydd da ni yw mynd nôl i'n dangosfodd, so smydau yn yna. Fe gewch chi'r hysbysiad hyn i gweud mae'r cais i gofrestru muno yn cael yn aros i cael ei actifadu gan ddefnyddiwr y lleoliad. So allwch chi cael sawl defnyddwyr i'r lleoliad. Um, mae fe lan i chi, ond bydd yn werth chi cael hyd yn oed un ta beth. Um, eto, fe bydd y links yma cyfrestru a ymuno, ond am nawr chi'n disgwyl a defnyddio'r cofrestredig i actifadu eich cais. So fe di dangos, fi'n mynd i dangos sgrin nesaf hyn yn glas dywyll achos dim cam chiwe a cam y defnyddwyr cofrestredig. So o'r dangosfwrdd fydden nhw gallu sglwro, sgrwlo lawr a fe allwn nhw gweld pwy yw'r defnyddwyr sy'n perthyn i'r lleoliad hwn a de, mynd i'r cam i galluogi neu fel fi'n gweud actifadu. Um, just, a mae fe'n digon syml i just clico ar, uh, ar y camau yna. A just i rhoi gwybod i chi hefyd, um, mae gan yr awdurdod lleol ar hawl i actifadu a galluogi um, defnyddwyr os mae'r haid. Ond fel arfer, y darparwyr sydd yn rheoli hyn. So bydd y bydd y persona yy person ychwanegol i ymuno yn cael yn cyrraedd ar eich dangosfwrdd a fyny nawr fi eisiau chi dango- dangos i chi am y link yma, ymuno a lleoliad sy'n bodoli yn barod so mae fe yn bosib felly os byddwch chi eisiau ymuno a lleoliad arall yy er enghraifft os byddwch chi'n gweithio sy'n gwybod rhan amser da rhywun arall neu rheoli lleoliad i rhywun arall. Allwch chi clicio'r link yn syth o fan hyn, so bydd dim eisiau chi mynd i all gofnodi a dod nôl mewn a dim byd fel yna. Clicwch ar y link yma, na'r cam gynta, fel arfer. Ail cam i rhoi gyd o'r wybodaeth i mewn. A trydydd cam yw cyrraedd at y crenodeb a checo bod popeth yn iawn. Be welwch chi Mae hwn bach yn wahanol trwy hyn achos o'n i oedd dim eisiau fi mewn gofnodi i'r porth y Llywodraeth. Felly dim ond manylion y lleoliad sydd yn dangos. So gobeithio bydd gyr o hwnna'n iawn. Byddwch chi'n um, clico'r cydnabyddiaeth, clicwch y blwch na a graffi os fydd eisiau chi a dewis y bwtyn i cyflwyno. A, a dyna chi. Dyna'r camau. So i um, sôn am y cymorth a chefnogaeth, allwch chi cael mwy o cymorth wrth uh, eich cyswllt yn yr awdurdod lleol neu eich gwasanaeth gwybodaeth deuluol lleol. Fydd gwybodaeth ategol ar gael ar-lein. Bydd y recording yma hefyd ar gael ar-lein tua uh, diwedd o'r wythnos, ond dechrau'r wythnos nesaf y beth. Um, os bydd eisiau chi mwy o wybodaeth, cewch i'r wefan gyf.wales, gofal plant. A fi jyst yn rhoi un peth arall fan hyn i rhoi gwybod chi i chi ti'r digwyddiadau byw eraill sydd yn dod lan, un ar gyfer y tebe um, sydd yn mynd i dod lan mis Hydref a'r hawliadau fydd i ddod yn mis Rhagfyr ond fi'n siŵr bydd yr awdurdod lleol yn cadw chi mewn hysbysiad ar gyfer y dyddiadau yna. So gobeithio byddai'n gweld chi eto ar y digwyddiadau byw nesaf. So jyst un gair nawr i gweud diolch i chi am ymuno.